Là où les autres font 7 ans, moi je dois en faire 14. J'aimerais que Rachel fasse également cette prière. Et eh, Rachel, il a sa beauté. <laughs> On a deux trophées, deux trophées. Système a deux trophées. Belle des figures. Donc, il y a <laughs> Belle détail. Taille Elenda. Nazo tout là. Age na koba les coquilles. Mais bazo tout lisaye. Azo tout les la nini. Ah, tout la pour na coutume alliance cachée. donc on prendra pas papa nazote kabiloko j'ai une très belle voiture que je suis en train de vendre depuis de Mai. la voiture a été dédouanée depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre une belle Porsche pas au mangotin mais t'as la banvoie manamboka na binwana pas na port na binwana il y a beaucoup de, de personnes friquées bande nous on a la photo et on a Facebook Poste là-bas proposition belé belé belé Mais depuis que la voiture est arrivée sur terrain, un mouton terrain qui m'emballa na bazo somba, bazu qui m'emballa na pété nyoso. Ba peux pris mon Porsche na yo. Hein. <laughs> Ba sombi na bango yaye. Parce que la personne vit sous un ciel ouvert. Mais toi le ciel est fermé à cause des alliances cachées. Nous on a alliance cachée et kangalkolo. Je vous ai toujours dit qu'elles soient en notre faveur, tout comme en notre défaveur, mes frères et sœurs, les alliances. La personne qui les a initiés, c'est l'éternel des armées. Voilà pourquoi il les respecte, que ce soit en votre faveur ou pas. Dieu est celui qui respecte lui-même les alliances et qui les fait appliquer. Nous accompagnons sous beauté, ba vertu, et le repamba. Ah, moi, c'est kitoko, vous allez lire bien, mais à la traîne. Ah, telengana. Ah, Et bela les bela ba moyen taille kitoko belle de figure bon comportement donc bah qualité tout Zanango. Rachel était belle de figure et de taille mais elle, a traîné au lieu place que sa beauté puisse lui rémunérer euh, ce qui lui revenait de droit hein, la beauté la beauté restait comme ça, euh, en plein chômage. Et c'était celle qui n'avait que les yeux délicats qui a bénéficié à sa place. Naotunayo, combien d'opportunités tu as ratées cette année Combien d'ouvertures Combien de voyages tu as perdu? Combien de fiancés sont partis à cause de ces influences maléfiques Yo Rachel Ah, nanga comme yaya. Quand tu es sous les influences maléfiques, on peut te retirer ce qui est à toi et on donne à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle les échanges d'étoiles. Les échanges de destinées. Le moine pongi, yaya, to sambelana je vous prie de vous abonner à la chaîne YouTube Patrick Alala, chaîne qui vous a permis de suivre cette émission. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime, partagez également la vidéo à ceux qui vous sont chers.